Кабат егетләрне 23 февраль белән котлыйбыз. Кызлар, безгә шампунь, носки, кырыну өчен күбек, трусиклар бүләк итмәгез. Теге елдан калды әле. Сихерләп гел калдыра күзләрем Бию биеп буран белән бергә Дуслаштыра кышны язлар белән О, Гәрәй, сәлам! Сәлам, Арсель! Сценарий! Әлбәттә! Әйдә! Күз алдына китер. Башта барный стойкада бәләкә генә цыган кеби. Аннары ул зурая һәм минем артымда би. Шул ук цыганка. Әлбәттә! Аннан соң без Картина аша урманга китәбез һәм цыганка шунда. Гәрәй, гәрәй, гәрәй, гәрәй. Син тагын теге кызыл әйберне эчтеңмени? Соң ул бит морс. Гәрәй, Менә монда бәләкәй әтне күрәсеңме? О, той терьер, куян алдын саны. Алло, кора, тагын башланды. Килегез, тизрәк, әйе, әйе. Ялкын кебек тибрәлә итәге, сихерләп гел калдыра күзләре. Бию биеп буран белән бергә, Кара, таптым! О, теге мос! Әйе. Ничек таптың? Булат Байрамов аша. Әйдә точно. эчәбез. Син беренче. Ярар. Булат? Юк, мин Руслан. Әйдә, эш тизрәк, шәп, шәп әйбер икән бу. Сәлам, дуслар. Бүген тәмле көрәштә кунакта Руслан һәм дә Рамиль. Рамиль, син дә аны күрәсеңме? Әйе. Кайчан җибәрә бу Морс? Шулай бит, Руслан? Кукмара, менә мондый савыт саба. Дулый буран, дулый, дулый буран Чегә кызым бураннарда күрәм Салкын карга ипләп кенә басып Әйдә, әйдә, әйдә, ки, шик, шик, шик, шик, әйдә, әйдә, үтәсең, үтәсең. О, Гәрәй, сәлам. Сәлам. Сәлам. Сәлам. Әнә. Туктале, сәлам Гәрәй. Тынычлан әле, туктале. Тукта, тукта, тукта, тукта. Менә болай йөр. Тыныч кына. Гәрәй. Все. Әйдә.